Una de les prioritats a nivell urbanístic de la ciutat és anar treballant per la protecció d'aquells conjunts urbans, d'aquells nuclis antics que la ciutat de Barcelona, no, per la seva pròpia idiosincràsia històrica, té, no? i per tant que forma part de la memòria col·lectiva dels veïns i veïnes, de la memòria històrica. Dotar de protecció a molts d'aquests carrers que tenim doncs, al, aquí al, al casc antic, al barri de Sant Andreu, que formen part de la història doncs, de molts andreuencs i andreuenques. Preservar l'herència que hem rebut i que ens explica la transformació social, també urbanística, de, del, nostre, del nostre districte, no? en aquest cas del que volem anomenar com a poble antic. Aquesta protecció, aquest pla, té alguna novetat respecte dels anteriors perquè no només protegeix les façanes, sinó que també elements interiors,